då kommer det en, eh, en polska ifrån Siljansnäs eh, efter en spelman som heter Roligs Per. Och eh, Siljansnäs det ligger liksom på västra sidan om Siljan. Tillhör väl ändå Siljansområdet men känns lite västerdalsk på något vis. Den går i A-moll i första reprisen D-dur i andra reprisen. Eh, ungefär så här då. Música jättesakta